在礼拜一的部分，我们会逢到的是适合荧幕前女性朋友的凤凰日，因此在当天非常大力你们呢，可以为自己去做一套新的美甲，好来应运这个冬令的这个节气，甚至呢也非常建议我们可以添购一套新衣服，尽可能是一套洋装或者是有上衣跟下装的完整一套，这样子才会是比较完整完美的哦。 同时，在周一这天呢，也非常适合我们可以开山斩草以及定金安葬。再来就是周二，在这一天我们逢到的是当月的月破大号，因此任何的吉事建议都是缓一缓，少取为妙哦。而在周三的部分，我们会逢到的是天窍日，而在天窍日这一天呢，代表的是如果您刚好是有在做灵修，也就是您会。 做观想、冥想有在修行的朋友，非常适合在周三这一天呢，多做一点功课。更理想的状况呢，是可以做透过一些辅助品，比如说水晶呢，来帮你呢，可以扶持，让这个效果呢更加的好哦。在当天呢，如果你可以做多一点的功课的话，你的领悟力呢也会比较理想。 再来就是周四，在周四这一天，我们逢到的是当月的大偷休日，在当天同时呢，也逢到的是适合放水的日子。所以本身，如果您有鱼缸或者是有聚宝盆呢，尤其是这种有水流型的这种摆设的部分哦，可以在当天做清洗哦。那这个清洗的动作的时候呢，建议哦，呃，尽可能呢是取一半的水哦。 清洗掉就好了，为什么呢？因为当天我们逢到的是有流财的这个星数哦，所以呢，如果你一次呢清洗的太多的时候呢，比较容易也会有可能有这个破财的一个隐忧哦，呃，所以呢，在这一天呢做这个放水清洗的部分呢，是希望带新的钱活络进来，但是呢，也尽量要。 防破财的这个星数在旁边哦，可能会稍微的做一下干扰哦。再来就是周五这一天，我们逢到的是当月的天罡日，因此提醒荧幕前的朋友，如果你想要让你的运势、你的气是足的、是旺的，尽可能在当天呢就避免食牛肉以及相关的加工食品，会是比较理想的。 再来就是周六这一天，我们逢到的是入贵齐名的好日子，尤其是在当天的傍晚的，也就是将近下午的五点到七点这个时候，非常大力，我们可以在这一个时辰，呃，也就是这两个小时内呢，帮自己做开池以及放水的动作。当天也同时非常大力，可以做安床嫁娶以及。 做开光的好日子哦，有需要的朋友不妨可以多多参考。而在周日这一天，也就是刚好逢到了我们农历的十月初一，在这一天呢，也就是我们民俗上的明岁腊，而这一天呢。 也是我们冬天的第一天哦，在这一天之后呢，天气会渐渐的开始比较的寒冷哦。那过去呢，人们会害怕在民间的这个祖先的灵魂呢，会缺少衣服穿哦，所以通常在这一天做祭祀的时候，除了给予食物、香烛啊、纸钱啊，我们通常这些贡品呢，还会再加上这个纸扎的衣服哦，来给这个先人哦。 所以呢，我们会在这一天呢，就把它叫做送寒衣。那如果您本身呢，在初一十五就有拜拜的部分哦，不妨哦，就上一下书文，或者是呃，多烧一份这个名这个名衣哈，给祖先。那这样子也是不错的，有追思的一个效果在。那再来就是呢，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属蛇的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。在这个礼拜呢，你们要注意的部分呢，就是你们的这个行动日，行动力呢千万哦不可以不足哦，也不可以过度的消极哦，不然你的好运势哦会很可惜，你会让你把这些在旁边在周围的这个机会呢都。 放生掉，所以在这一周，这三个生肖朋友务必呢要大力的出击，及呢要出手哦，就是这个周的，就是你们的时机点哦。那在这个礼拜呢，财运呢针对这三个生肖朋友也是不错的。如果之前呢有一些小套牢的状况啊，或者是周转不好的一个状况，或是有一些交易卡住的状况，在这个礼拜呢是可预期，是可以解套的。 以不妨呢，在这个礼拜多留意一下喽。好，再来让我们来看一下呢，其他生肖呢，在当周呢，又有什么特别需要留意的地方？首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，是属于盆逆之际的一周，也就是在这个礼拜，属老鼠的朋友要特别留意哦，尤其是在周三的部分哦。 特别容易会经历就是身心煎熬的一个部分，你会有一点那种郁郁不得志的一个感觉哦。所以呢，老师会建议属老鼠的朋友，我们呢也安心一点，在这个礼拜呢，尽量呢要让自己保持乐观，然后等待下一周哦，一切就会雨过天晴哦。这一切呢都是暂时的，让自己的心情呢要沉淀，然后并且呢用正面的态度去迎接这个礼拜哦。 再来，下一个生肖是我们属牛的朋友，在当中呢，会有一点照镜求功的一个状况，所以会奉劝属牛的朋友呢，务必在当中一定要记得要沉住气哦。我们要用一个比喻好了，今天呢，如果有一个船呢，它要载货品，但我们的这个船呢，重点不是在于它装的多不多，而是如果你载的太满了，它很容易可能，比如说。 沉了，好，或者是说，呃，容易被土匪看上，然后打劫了，好，那这是一个比喻，所以是说，我们今天在做事情的时候呢，先做好，然后再来慢慢的去修，不要一次什么事情都想说，我立刻要做到位，好，这样旁边的人才可以有办法呢跟随你的脚步哦。那再来属牛的朋友在当周要留意的天数，分别是周四以及周日。 下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当中呢，会有点秀而不实的一个状况。很多时候，你碰到的这个状况呢，会有点这种侥幸过关。哦，但是你要注意，就是呢，这些状况可能呢，都只是暂时性的，或者是刚好让你蒙到了，让你刚好可以得过且过，刚好可以呃过了这个坎。 后面还是会有关卡的，所以呢，如果你有这种心情、这种心境出现的时候呢，请你务必呢要回过头去想一下，下次碰到时候你是不是要怎么样去应应跟处理哦？因为不会不见得每一次你都可以这么顺利的摸过关哦。那属老虎的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期五。 下一个生肖是属兔子的朋友，在当中呢是属于工于心计的一周哦，所以呢要特别提醒属兔子的朋友，请不要呢都用同一套的方式是对应小人哦，尤其呢用一板一眼的方式去对付你周边的一些小人呢，你只会吃闷亏的哦，所以要多一点的灵活度去面对这些人。好，那在这个礼拜可能会有点心累，但是至少呢。 你要巩全自己的权利才是最重要的。属兔子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期六。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜是属于不可强求的一周，而这一周要留意的天数比较多，除了周一之外，还有周六以及周日。所以特别建议呢，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢要做到勤俭。好，那这两个字呢？ 有很多意义，除了呢，就是在工作态度上的勤俭，另外一个呢，就是在我们财务使用方式的部分也要勤俭，还有谈吐的部分呢，也尽可能简易会比较好哦，多做少说会好一些，就可以让你安然的度过这一周的变数周。而下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当中呢是属于可以一展抱负的一周哦。 在这个礼拜，你就有像一匹马一样呢，在这个四通八达的街上可以勇奔直前了。所以有任何想要执行的、想要做的，都尽可能在这一周呢去实现、去完成就没有错了。那这个礼拜呢，因为非常的旺盛，所以呢并没有特别需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜是属于所求皆成的一个。 拜哦，因为在这个礼拜呢，你周边的人呢都会给予你相对的这个助力跟协助哦。他们不一定是贵人哦，但是呢，都是属于可以给予你辅助的人哦。所以，我们呢，在这个礼拜尽可能呢，就是要透过 teamwork 来完成你手头上的事情，会是一个大力的方向。那属马的朋友，在这个礼拜也没有特别需要留意的天数。 下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢是属于拨云见日的一周哦。那在这个礼拜呢，要特别提醒的就是，因为呢所所想的呢都是心想事成的一个状态，而且你可以看到方向，所以尽可能呢就赶快落实去做，不要等到你忽然又有卡到其他行程啊，或者是又这个懒散下来了，然后就变成了事情呢都没有。 动静都没有规划到哦。那属羊的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期三。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜是属于亨通无阻的一周哦。而且在这个礼拜呢，你是很有望是可以呢名声远播的。而这个名声远播呢，基本上大部分都是属于正面的事情哦，都是好的名声。 那可预期的呢，就是要注意不要太过臭屁哦，就可以了。那属猴子的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期一。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这一周呢，是属于可以广德助力的一周。而广德助力的时候呢，也代表呢，在当中你是可以大有所为的。 所以，请你不要再犹豫了要趁时而起哦，这样子才是最理想的一个状态。我们要适时的去做，啊，适时的去应对这个运势。那这样子，一切呢都会更加的顺心如意。那再来呢，属鸡的朋友在这个礼拜留意的天数呢是周五以及周日。下一个生肖是我们属狗的朋友，在当周呢是逢到混沌不明的一个状况。 在这个礼拜呢，你会觉得自己好像都在逆境一样，在那里翻滚打滚着，那可能会有一点点的小煎熬，甚至会有一些颠簸，但是呢没有关系哦，因为呢这个状况呢是暂时的，很快呢就会见分晓了，所以呢请你再忍耐一下就过咯。这个礼拜留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。 最后一个生肖是我们属猪的朋友，在当中呢是逢到积少成多的一周，而在积少成多呢有两个层面，第一个层面呢可能会代表的是比较负面的，比如说病气，因为透过的疲劳累积的；而另外一个呢，呃，有可能代表的是呃业务，那你的业务呢或是课业呢没有这个。 时间上完成，然后它就变成积少成多了。那如果是比较正面的方式呢，就是你的这个成果出来了，呃，让大家得到了认可。那比如说人脉，哦，那或者是你的存款这些呢，慢慢的累积多了。所以呢，在这个礼拜呢，属猪的朋友，您希望您积少成多的是什么东西呢？就请你往那个方向去努力哦。这个礼拜留意的天数是星期二。 接下来，让我们来看一下，在当周呢，我们的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属兔子的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。原则上呢，在这个礼拜呢，你们是属于红软心动的三个生肖，所以呢，如果有想要复合或是再续前缘的话，都是非常大力的。 甚至有些人可能会透过聚会或是同学会，哎，碰到过去的小学同学啊、国中、高中同学，忽然这么一牵线，大家一聊起来又看对眼的机会是非常高的哦。所以呢，有这样的一个联谊呀，或者是邀约的时候，不妨哦，尽量就是去赴约，会是让你呢在桃花的部分有机会开花的哦。再来，这三个生肖的朋友呢，在。 感情的部分呢，男性呢是比较有利的，所以会建议呢，你们可以更加的主动一点哦。好，以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金老师，我们下周准时再见喽，大家平安，拜拜。